omulungi aliko nolwa medias uganda eh, ate olunaku olwaleero nziguse ah, n'ebintu bingi nnyo ebinyuma ffe twabagamba nti amazima mugajja ku online medias uganda tulina ensonga lwaki ah, akantu ako tukakozesa nnyo nti amazima mugajja waneno ku online medias uganda ffe twabagamba ah, tetwagala kugenda mu maaso n'okuleeta ebintu ebyobulimba ate ne mutandika okugamba aa mutesokola ebintu byayogedde aa ebintu tubikkirizamu olunaku olwaleero nze nabagamba sogera nnaku za mwezi bannayuganda mwagala nnyo okumanya ennaku za mwezi nti obeeyo kiripu yali yaddi aa ebyo tebinkwatako nabagamba tubeera ne mutabani w'omulaalo kaye wisdom mukama mm. waffe eh. nekiramuso ekisinga oba tulamuse eh. mu buisiramu oba eh. byonna yeya bannanga assalamualeku mwenna abali ku online media uganda mm. mukutu gwaffe mm. bwegujjako ngaolaba ah, gundi clip enu mm. tolaba bulabi subscribe onyige nakadde bwotyo omanye nti no byonna ebyokya neinfo this is a channel which is so informative tekikuyitako nyega ka notification wali akadde obe ngaogobera bulungi nsansobala amanya gagayinze kaiwizide omutabani womulaalo wat eyanywa amata omutali mazzi eyakulya ku seriraaka eyakulira kuki eseriraaka eh, mwogerako nnyo lwaki omwogerako maama wange yali musawo nkibagamba bulijjo yamutukaka kati eh. mukumutukaka hmm. ate twebaziza bukulu nti atuyambye gwe tulaba abantu omuntu agenda natulobwa tinomulaba mubuloga nanyonyola ebigambo <laughs> nogamba oba ninonye data wange waki egamba kyeka muzeeyi wange oli seriraka weyankaka yanyambaomuntu agenda natulaba nagamba ntinowenaleba nadifendinga ebifu kati bakuba kaddaga buli musiru yenna akubakaddaga kubanga bonna balowooza president museveni yamukoowa oke newaba yamukoowa eh, eh. naye nga kati oli agala nakubakaddaga kyobeera talina kyali ayambye nalimbaba museveni kadaga agamba hmm. tisinga teyali mu ntebe singa president museveni yali lwaki tulatunda alunda nte naye ate ekyankwanzisamulabye tasobola kugendayoagambe tamanyi bululu bwe gye buva eh. yes so eryo eggwanga lyetulimu <laughs> bweoba oyagala information yenna abeera wano eh. ate bondabangako gamba muno mugambe e eh, jangu jangu kale wisdom yatuuse hmm. fe twewaayo kusaddaaka omusajja ngambye ono tiwisdom eh. lwaki gwe byuyugera tebanakuyoola mu olwo gye nabadde omusajja naŋŋamba nti wisdom hmm. twakuteekako intelligence nemugamba gweoba wagiteekako ate gwewakagiteekako bagiteekateekako dda twaguma emitima gyakaluba ekijja kijje ate kwe bana basajja nagamba omusajja omu yali agenda okunkwata hmm. ne mugamba kati gwe bakuyita nagamba erinnya ne muga ha very good hmm. ki kyokoledde ku bunyankole nze ntadde ekigambo bulaalo nekitayako buvali bwewaliwo oyagala okuvuma abantu bayite banyarwanda balaalo hmm. bavala bayogera nga wano nenze njagalibwa okuva ku mululu omukyoli ani ŋenda wano mubamaje hmm. naga mulalo jatula okubisa ekifaananyi ngaobasobola bakuyita mulalo kujjawo busa nze nkitaddeko valiyu bukye kibaddewo nga tekirida era namala nga ntunulidde wa nemugamba gwe kike kakati ate mugenda kukola ensobi ku mulembe guno mukwata bukwasi gwe musanzi bagenda bakyawa babetamwe and you cant stay here si mwe mwali abazibu okusinga abalugwana okusinga abantu bengulu okusinga abanerotics abakakwa hmm. nze my issue is mm. bwe nzija wano okugamba nti si buli munyankole nti mubbi abatubbye be tebajja na munyonyi ya bombardi batono batono nnyo kyobonaera baliba bagenda bajja kgenda mwezi ennyonyi zaabwe ekyo bali awo not eh, kubanga wojjeewaffe eri kati kankubuli njagala ojje disitulikti za western oziteeke wali olabo bwavu obuli eri Jebuli bungi. Bungi nyo ani agambye. Bali bakuba nemigo butamba t-shirt za popi. Atenga atenga abantu bagamba ntino be bali muche. Uweya kiruwa. Osango omunga ine nyumba mm. tasona hmm. kulima. Tasobora na kulima nsizi za kubyalo. Abanyankole bali eyo musango musajja nga ali mu ddungu alunda nte kuwera mwana we makere bino byowulira basereza state house batono nze ngeza nnyo disitulikiti y'ekisingiro mm. njagala tuge gw'omanyi disitulikiti nga half ne kota yayo abantu alina nyumba za za subi na budongo half ne kota ah! neba balimba limba kijegere so my issue is mm. sagara regime eveka abantu betika abanyankole no omunyankole asitogolinga ababa ah, joseph you mm. abavunye mu kintu naye basitogolinga ng'omuganda wa wano abana abanyankole bolaba bepankira wane kampala mm. balinga abantu bayindi nze muyindi tasobola kwogera nga njogera how gomanje bavayo lye wabo bukopinze nali indie ne ne ne ntwa ebandi nyo bali anti kati tayimiri yanga maso bona ayogera bwa ayogera nanka omuyindi okujja mu yuka mu Uganda abanga atuse mu America eh omunyanko nokuve wa ferwe omuyindi okuve wabwe e India hey. Eh. okujja mu Uganda abanga agenda mu America nga gova nungo yagaragena mu America wabungereza kyekiringa omunyankolo okuva waffe erwengo goroza lwaki tebagenda mbalala bajja kampala wano ya amerika yabwe ne bungereza Eh, singa ewaffe hmm. wali walungi nnyo ngaebyo byemwogera mbu abanyankole no abanyankole weare struggling like any other person singa wali walungi nnyo ewaffe lweru ki kye hmm. twandikoze mugundi wano mu uganda kati kwai bajjajja bange bajja buzi ne batuula wano nze omwana wange sanamutwalinaga buli amwagala senga jyanguwano enzize entemu ezinywa naffe ntuse n'amazzi tefrashing toilet ngaoddawo awo kati omwana wange akulidde mufrushing toilet n'amazzi tap bali abasajja bagende budisize wavaaba ogu hmm. n'azimba enyumba n'ateeka osola n'akola bitaaha mwawasigadde nemwerabiryanga ebyo binyumiza ku myaka asatu mu etaano singa buli muntu adduka mu western kugenda mu western okimanyi ekyo eh, singa buli kati bandaga hmm. aluwa aluwa disiturict etawuni eh, yaayo eri bize aluwa yes bize lwaki yo eh lacho pola abantu lwaki yeri biza tokisinga zinene che kugamba abantu bengulu obalaba batono mu sento bali mu disfize wawe basubula guunga bitya erosanga kwa luwa paka batwala business hey. Eh. kakati atai waffe mu western bonna bavayo kujja mu buganda wa ebyo byakusiru era bye muliko we struggle like any other ugandan socho volance nja nnyo nemugamba banan bwe buba mutwala abantu mm. my westerners si buli mu westerner nti mubbi tekiriyo bali eri mu nkoola basajja batu bakazi batu basi ate nga wasanze abalimi bali bubi nnyo abalimi nabo gye bali nze mbadde manyi tino waliyo jasi balunzi bnagambye waliyo n'abahoorologo bamanyi ja kuba kunyonyolako n'ekiseera kya so mm. isu yano mm. abaagala okunkwata bankozeko mm. nadda ripooti wisdom wano nabagambye mwebalekungamba nti ndiogera amazima oba kwogera amazima teryasinga president museveni kwogera n'abaopposition leader kati kangula president museveni omugamba mu nupu awo ojja okukwata kadi ya nupu oli owa purezidenti president museveni enkeera omujja musanga mu nupu ajja eh, eh. museveni yali wa dp olabe yali wa dp olasobola kufuuka wa nupu museveni asobola okufuuka owa nupu boboyi n'amutabbira <laughs> eh, namugamba jyabafuwa wa nupu ojja kuwuzikira kuba vice president bwebityo bwebityo Eh, president yaze da Museveni gu Museveni tomumani. Eh, ye nyareze. Kati nze tonga tika bintu bya Museveni, mm. ne nare Museveni if I love president Museveni mwagaranga ye ye nare msagara kumanya. Obubbi obuli omwenge, obubbi bitya sagara kumanya. Let me tell you, olitegera omusajja president Museveni. Mm. Eiza bana bantu bamuloga kubanga byonna byasalawo wabita bikomaawo mu bbanga waliwo ayina eddogo eriyaki simanyi oba tunaleeta mulogo atali bano bamama fiina eh, oba tujja tatakula nama oli ali wali bamuwasa buwasa ali awo naawe ah, musawo jumba eh, eh. mugenda kutta nekigambo kyobusawo gamba abakumbensansi bajumba bonna bali akusendeza puresident museveni eddogo tusaanayo puresident museveni naleeta omusamizi oba okumujjaoba pasta siba nababbi bano bapasita haji bugingo mm, tugamba bapasitoatulete ah, ah. onaye yatumalako anankani bwasiba muggulu ng'alaba yesu lwayagali alaba yesu nayealudde otuwayo kaprofeso waddeati eh, tubikubyemu ebituli eh. Eh, twamugamba tuletere serefi ngaoli ne yesu anti <laughs> wakutwala kutwalana simu mwekubyeyo serefi tagiretaano ebigenda mu uganda obirab nnyo n'amaanyi era tuli banyiivu kabaka kyekimulumu <laughs> kati gwe kankubula ekintu kimu kubanga mm. emabegakaawo gibadde mm. myezi ngaena obetaano naye ngaabantu bannayuganda babanja katikkiro mm. charles peter mayiga bamugamba owaaye twagala kulaba kabaka waffe afaanana atya so kati nga waliwo olugambo olwenjawulo olwekiana facebook kabaka aliko ati kabaka yagenda e nairobi ate kabaka aliko gundi yalamula nti kabaka tali mus so eh, awo mukuziika mukuziika archbishop kizito mm. lwanga mm. yavayoko nayogera nagamba kabaka mugenda kuba mumulaba ku mazaalibwage ngenda kuza omwezi 13 apuli netulinda kabaka waffe mm. ngafe abaganda n'abatali baganda banabeo baddala omuterega aina ali kunnamulondo alamula tugenda okulaba kabaka gwe bajjayo nga kabaka n'okutambula n'okuwuba emikono nga tasobola kaye tuweke ebitonotono byumanyi kati kankubulya ekintu kimu mm. nakyogedde dda abantu bankubidde amasimu eh, waliwo nebanzuganyisa ewantu wamu mbu mm. waliwo otoyogera ku bantu naye kye tebaamba tebanvunaana kwogera ku kabaka naye hmm. bennayogeddeko abamu eh. kabaka noprolemiteryo atulaba ah, ku online media enu eh. uganda kansoke eh. mbabulya kino kabaka wa buganda si kabaka wabaganda kabaka wabaganda kabaka wa buganda eh, kabaka wa buganda si kabaka wa baganda bokka wabaana wa buganda buganda yali gwanga it was a country it was a nation before uganda ekituufu eh, kabaka wa buganda okumanya yagenda wala okulaga nti lino its a nation hmm. nti mu lukiiko lwa buganda bwosanga abantu b'engulu abanothana hmm. abayindi abacyota bonna bamandera mandera advisor royal advisor mandera olusomaa eh. ogwa buganda walabye newe babadde bawa abantu ebirabo bawadde eh, abazungu babiri ah, bali proud okuba abaganda hmm. mothan ugandans hmm. era balina amannya ga kiganda bogera oluganda nosinga abaganda abamu hmm. kati obwakabaka bwa buganda bwagenda wala kyova olaba president museven yamasteringa ekifusiza eh, president museven emyaka asatu mu etaano nga neginakyajagala etaano he has mastered how to deal with the buganda as a nation bisobe hmm. ntaddiringa na buganda nga kingiomyekinyala ah, ah! ebyo abyogere eno pyala bw'aba adiringa n'obwakabaka bwa buganda president hmm. museveni adiringa n'obwakabaka bwa buganda nga enation singa gakingidomu abankutegera kati osegedde kubanga president museveni amanya n'amanya nti kakati ono mau hmm. bwe muyita omuwayo miliyoni bbiri yo aba amaze hmm. nemutwaleko mu nyinyi yange ekyokyokka kimumala okumpa akalu hmm. kati ye museveni yamasteringa What, how can I deal with these people? Hmm. Namanya chovola present seven ya bera ku kusimu na juku wakubare miaka ejo. Ngeri busy. Atengo mkula akwati. E, eh, taku wata. Uri <laughs> miaka ejo. Mburi ya. Mbariko nama abasi kata makataka miera. Chino na tuchoge. Miaka ejo. Eee. Eh, Nase ne mwenye dikenzo ya tuya ajira ajira ajira. Msajia. Eh, Msajia. Msajia. Adeka kubruti. Who are you? who are you bobuwaini ye mubanda wa kabaka mubanda wani mubanda wa kabaka kenzo yani eh, wa mazike kutaka <laughs> asiba mazike <laughs> ono mubanda wa kabaka hey. Eh. kabaka eh. yamaze emyaka ebi eh. bakuba essibu eribize bamuteeka ford president seven kati olwo omubanda we wakulaga brutik nono education ndibadde asina namazina omulaga brutik omanya nti aziraba eh, kati aba edikenzo n'abantu abalinga bwe bato hmm. they don't know how to deal with people of that caliber nti kabaka how do you de- n'ekigambo kabaka ekigambo kabaka hmm. n'abazungu bale mochiza muruzungu kubanga okiyita king king kinafuwa kabaka king kinafuwa kabaka era muzungu um, um, during coronation baakirekayo abalaba bonna babikyusa naye ekyakabaka wa buganda hmm. bakirekayo nti kabaka because kizitowa nga bakiyise mu lulimi nti kabaka kitegeeza kyamaani n'abazungu ne bakikwata ne bakwini ne bakikwata yes bamubina ebyanankani nanabyeko gundi omwayogera nagamba ah. no kabaka wa buganda tayitibwa majestic tayitibwa simanyi wa majesty lemiteri ekyo kigambo kisobola okukyuka nga museveni avudde wano nayitibwa majesty yowa majesty munedda ayitibwa his holiness kubanga mubungereza mubungereza gwebayita his holiness mm. yes its true aba mulangira atalina watwala omanyi mubungereza mm. bwoba mulangira mm. kati nga wolaba kakati uh, i think dana ali princess of wels yes mm. nga yatwala wels ngesasa eh, kati bano bamagi ono oba abadde princess of bakiyita batya Ah, ah, njerabidde mm. kati mbungereza abalangira bakukuwesaza nobanga gwa vunanyizibwayo mm. kati gwe bakuyitayo naye baba bakuyita majesty mm. kati woba oli mulangira nga walaba gundi ono eyafudde naye kakati woba mungereza ngaoli mulangira nga tolina saza lyotwala mm. kati gwe tebakuyita your majesty actual oba his, his highness mm. kati nga kabaka ebamuyita mm. tebamuyita his highness aha kakati kankubuuza ekibuuzo mm, muganda wange osobola okigamba okuja ngaoli musiru mm. osobola okugamba abantu nti kabaka wa buganda talina sazali yatwala mm. otegere kyenkubuuza osobola okubanga museveni yakiteeka mu constitution hmm. nti nno kabaka wa buganda yerina esaza lyatwala naye ate akantu kakanowaneno kaye duke of endbug olabe nange wendinfomed yes hmm, duke kati duke kati essaza eh, lyendiba yalitwala oyo yafudde mm. otegere kyenkugamba kati naye atewe oba mulangira mm. ebungereza eh, mm. nga tewali ssaza lye bakuwa kutwala nga gwali buvunanyizibwako just oba your highness otegedde kakati naawe wano constitution ya uganda yafuula bakabaka ba wano kabaka ki abazinga babagamba nti aa ah, ah, tubayite his highness kubanga mbu mbu mbu mbu by proxy tebalina bye batwala tebalinawo gundi yonna gye batwala kakati waliwo ebintu bye bawandiika obuwandiisi n'ebitali biwandiike nga kiri wakayi constitution ya, ya bungereza si mpandiike buli omwa gimanyi mutima eh. eh, buli omwagimanyi kakati eyabuli eh, omwagimanyi kati wekijja ku buganda hmm. obuyinza n'amaanyi buganda bweyina president museveni newaba ayagala nyo abumanyi newagenda muto yabulowoozaaaanyibwetyo eh? president museveni newagenda okunaaba obuyinza n'amaanyi buganda bweyina abumanyi ah, walai olokamalamani batenda mubuuza ekibuuzo kamalamani wuuyo omuvubuka hmm. mubuuze njagala nkubuli eno gavumenti ya uganda hmm. newaba prime minister naafa wano hmm. okay kale naalwala asobola okuba ku mimwa gy'abantu nga kabaka wa buganda omanyi nti kabaka wa buganda eh, kabaka wa buganda baganyeza radio ne tv tebabyogerako nnyo babakanze teri abyogerako gubaddeki ze kugambye waliwo midia emu gye bagambe mujja mumutuuza nga lwaki eh, wisidomu ayagala nnyo kabaka tobyogerako bafunye ebbaluwa tebabyogerako biri ku social media njagala kati kankubuli ne waba president Museveni cannot scare people nga tubyogerako nnyo engalo engalo we yali endwadde wa twachi byogerako nnyo hey ne yo wa buganda yarabise bulabisi owa buganda yarabise bulabisi nga kuwe mimiro wa lie namulabya wakafana gange ngoboya gaba gale wo tv yotandi ko byogerako nnyo ngo oli kwetu eh eh That is how powerful Ngugambi. Mm. President Seven no against the Michinabi. No Mugambo, Waka Wagana, I take it out mine, no wins of Michin. Nango wins and I mine. City one can be table. Nayega Mubu, President Seven Yagambaka Rubu, take a sort of Mujam mu, Mubu wins. Mm. Constitution, but Baji chusa mwini dachika ni watu kamu na evidori Owaka wakavu wa Uganda Okutegera manyi gabo na no mm. uyinza mm. Tegweta aga kuwa mkonstitutioni ya Uganda Jema chusa nobagenda mukayo gikyusa <laughs> newababuozi asobola okuyingirainagaba ah. bino mubijeemu yes ebyo ebipapula amanyi n'obuyinza pres museveni obakakona bwebuyina hmm. abimanyi kino nkyogera nkiddamu maama wange yali wamaje ngaali medical doctor yaŋamba ekigambo kubanga the question was good amaje ga museveni goyagala nye what was the thing hmm. nanyumiza story natya n'okutya nti bakukusa ono nga akyali saabataka hmm. bakukusa kabaka ne bamuleeta paka masaka mm. ne bakuba olukuŋŋaana ng'olutalo lutudde mu president mseven eh. lwali lumutuddemuutudde eh. ate oba abanyankole bamwegana baga abanyankole bamuwagira abanyankole baali ba upc tamanye enyimba ninya musanga simanyi nyo mukiki ebyo nga bayimba obote bebayimbanga enyimba zobote hmm. kakati naw bakukusa kabaka najja ne bakuba olukuŋŋaana olunene masaka oba kuba olukuŋŋaana olunene pulezidenti museveni n'ajja ku kazindalo n'agamba nange tusaba muyingire amagye abaganda wanoolwonaagambaibaganda bakuŋŋaanya ate jukira kati balaba kussa abataka ali wali hmm. kubanga wetuwangula olutalo ani emabega wange sibe tugenda ofuga ani emabega wange yagenda okukolaki buli muganda yali awo najjamu engato <laughs> yajjamu esaani ne bayingira ensiko era abawangula olutalo lwa pulezidenti museveni baali baganda nabanyarwanda ah, bali kuobote ah, hmm. zotogenda kusanga no buroga njogerako ah, ate abanyarwanda ekyabayingiza mu lutalo kyali kimu nti baati obote nga bamanye obote wanu yavaa naye amaze okuyisa ekiragiro hmm. abanyarwanda babazizeyo mu nsi yaabwe kati nabawajjanga obote 2 ne bagamba omusajja agenda tukuba kati bo bayingira ku lutalo bayingira olutalo bayikozi nti tetwagala tuzaayo abaganda bayingira olutalo nga balabe kusaaba taka atudde wali <laughs> ne bayingira ki ate nga babasuubiza eh. tukube emundu kubanga bagenda ofuga bono sinze otegedde amaanyi n'obuyinza owa kabaka wa buganda bwalina hmm. tekyetagisa kugaba president museveni buwandika mu constitution zaabwe ziringa toilet pepe buli dakiika baziyuzaamu ne bateekamu ebirala gemaanyiwekijja spiritualabakyobaolaba nowoleeta yennanalabekaobulogobayabaddeisimakamuyiseoisima ngaalina engeri gyabadde alumbamu obuganda ne kabaka ate oyo muganda nnyo ebya buganda abitegeera genda omubuuze yabadde agamba ah, ah, kabaka naye alwalaanti buliriza ole buli yes that is t hmm, buli muntu alwala but kitpendi nga alwalira wa baali bakola ze kwini wa mungereza ngaafanana bwati bagaita lwala kyenkugambye kakyengenda okunyonyola isima bino tabitegeera naggamba isima ategeera ensi bbiri burundi na swedeni uganda agenda giyiga mpolampolagyabaddebagambye eh, ffe omanye ensi zetuludde tubunga buwunzi kati nkugamba byetutegeera amanyi burundi kati onobuuze kubya e burundi balina kabaka burundi tebebuyina katikugambanenkurunziza yafago yali ategeere nnyo kati eyaddako tamutegeera nnyo kabaka alwala hmm. kati enjawulo yakabaka okulwala ne purezidenti okulwala eriwano kabaka tugende kaye kabaka okusinzira kati ate kino kankyogere nkyogere kabaka wa buganda okusukuluma ku muntu wa bulijjo wano ne bakabaka abalala hmm. kiri spiritual be bakkiriza katonda e uganda kidde obwakabaka bwa buganda hmm. kyebukubisa bakabaka abalala simanyi bakyabazinga bakya be baleeta katonda e uganda bebawayo ettaka okuli obukatuliki hmm. okuli obuprotestanti hmm. obusiraamu n'abalokola abasembayo efulugosfo church eryo ettaka lyali lyambukasa musajja wa kabaka kubanga senga wakabaka eyakazikira juzi hmm. yali mulokole eh, kalitusi wali ngaogenda muwino weyalokokera eryo ettaka lwokuba ly abalokola abasooka abatumutendezi baali bachurch of uganda abalokola bajja mu 6 bano abalokola ab'ebiwembe bennyini baba obaire ettaka lyafulugosfo church eri mukyati liriolaba eh, ku ringroad teina baba banokole otegedde nti newaba pulezidenti yenna newaba museveni ngaomuwana busaabalwanyi mm. wallahi nagwepaakako era naye agwa n'amagwage gaba mabi nnyo gubagambi okote yali omubinyo singa amini negendo laba malalo ge gatambuliramu mumese na biyenji teriyayagala nabo butume tebamufanako bagambye anti mugenda nemwana nyo obote obote yayigiza simanyi yatuleterako gundi simanyi independence lwaki teyaziikibwa kololo ngaate lule waali kyekugamba kasealumba obwakabaka bwa buganda ebipali n'ebisiraani nebimugoberera paka mu ntaana bino bino bigabonabona bino bii Uyu singa afira Saudi goma nche bajito kusige Saudi Arabia ngamini echi stiwa. Wali Mecca tebamuzika buzisi nti abuliddwa. Eh, Wali Mecca ala weyi mukira wagenda okukira buli kimu. Okuteeka ku ttaka lya Saudi Arabia nga tuli mu Saudi. Hey. Eh. Tekisoboka. Kiringa omuntu w'Emirates. Mm. N'ogenda n'ozaalirayo abaana gwe tebasifuuka abatuuze ba, ba Emirates. Lwaki? Right. wekirira south pound deya ah. kati obwakabaka bwa buganda hmm. kagamba ngezaako okukulaga ku kyeŋŋenda okwogera ntuuka ku bulwadde obwakabaka bwa buganda ne waba waliwo minisita gwe nalaba yenna eh, ebinnyo atadde ku ngulu omanyi kabaka be ebyo byonna biba binnyo kakati anti kati labayo okumanyira <laughs> omanyi aba bekitiibwa babe today you are minister tomorrow you are not once a prince forever prince hmm, omusaayi gwa ronald muwenda mutebi n'owoliba opota tegulifuuka mukopi nga bano abakopi ng'agenda kujjayo pasipoti kani kabaka mm. omulamba nga tatulabanko fist gund mm. dota fist ho ngaze kuitanafeyas okukima pasipoti kabaka wa buganda ekin kabaka wabana basajja bajonga kabaka wa buganda najja obuwana nemumwetalyako mm. boge kanitach hia sin hia luku hia luku dea luku stupid mwemugenda kubonaabona nyonze mbabulidde bayibuli eh, egamba mm. ebyo byonna katodaga ebyo byonna mwabikola nensirika mm. bino byonna byemukola kati ensi esirise ate abaganda basajja gwekagulefe tuzaliddwalo abaganda bazimu omuganda asirika nolowooza nti ali satisfied tebaba eh. ate tebasonyiwa ate ekibi kya kingdomu ya buganda mm. kyeki kyenagambye kabaka wa buganda si kabaka wa baganda yekka Buri muntu ali wano nsobola okusanga wano omunogana ng'okwata ku kabaka genda omuze dawudi acyenyi eh, yawaayo nobote osanga wano munyankole nga tolina byonyumya nze nabagamba hmm. eyali deputy speaker ali munyarwanda kati anene omusajja mutuluuza hmm. munyarwanda we waffe eri kakati gwe twali tufronting ofuuka deputy speaker nga tugamba akakafo kaffe That is how powerful the kingdom of Uganda. Naye baleeta kabaka wa Uganda. Hmm. Buno buwala bonna bwakava makere mukubanga bwosana. Look at this. Mbwaza chima passport. Can you imagine a king kabaka wa Uganda muise wa banyala? Muise wa busoga? Kubanga wa busoga amalaka emyaka egyo. Etano. Nekyetoloola ate oyo eh. king. Amalaka emeka? Balonda mulonde. Kyabazinga bali bakungana bonna. Si bafebya but that is it. ge <laughs> mazima kyovola oli eyaliko wakuwambuzi mm, ah, special zakaziwe i think ne kadaga bakola nnyo mm. okulaba nti kabaka is a figure is an inspiration omuntu oyo abeerewo eh, naye yalwawoko anti bakkiriziganya ye alweko anti kati abajja balina balunda kubanga nzijukira waliwoko ne fight yes waliwo omuganda oba wawako ehe webalwanira yes kakati ekintu ekizibu eki era kyokola awakuwambuzibu yafa omwana yali eh, nga tumanyi agenda osika eh. baleeta mulala eh. kati obwo tobugeza ku bwakabaka bwa buganda kati nekino kankyogere mm. muganda wange olaba buno obwakabaka bwemutonze mubwakabaka bwa buganda mm. simanyi kayunga si ya buganda mm. eno si ya buganda ah, encyanga eno gavumenti evuddewo eyo kayunga edda eddayo eno hate kakati simanyi kyabusaabanyerabweriye kaputeni mumaje ga uganda oyo ayina kyatugamba Ye kaputeyi. Mbu kaputeyi. Kayunga. Esaza. Mbuna masajia majuze. Mbu. Ye. Ye. Saba nyara. You can't talk that. Nga manamasajia baruana. Mm. Negafuka masasaga abuganda. Mbuna. Mm. obagali naye kakati eno rigimu kyova olaba obwakabaka bwa buganda abantu ba buganda fe abategeera oba tuli baganda oba tetuli mm. nga tukulidde wano mm. newe bajoga obwakabaka bwa buganda eri nkonge buli ajekonako yakolaki obote yajekonako amini yajekonako lutwa yajekonako oba okerokero naye nakolaki kati nammwe mweyinze eh. mujja muyimireoko mujja kulaba yumpi nasi era niagambi banaberao obaisema farao ah eh? that is the kingdom of uganda mm. now having said that tosobola kuamba kyabadde kyabwenkanya okuleeta kabaka ngatekiriyo yenna yakikoze tekiriyo kati ebintu bisatu byenjagala okugamba hmm. waliwo ebintu byenenyeza mayiga hmm. waliwo byesitamunenyeza nze nenya mayiga nti amasiro galuddewo naye emyaka emeka ee gwe ndisimanye emyaka emeka wabula amasiraamu kitufu mm. gamazima waliwo ezitamunenyeza mm. nti emuli ezo zebaleeta ku masiraago waliwo ekikasima ekika kizireeta mm. Oku, okusereka amasiraago waliwo ekika ekisereka tokipapya <laughs> bakulirawo omuganda mm. kakati omusajjakakati eh, ekyo tosobola kinenyeza nnyo nnyo nnyo mm. pite mayiga mm. kubanga ye yaleeta ebyuma ne babisimba eri ne babisimba eri kakati lufinga ereesa obuzibu kiri ekikookipapye ketecho kayate nate mayega kasukumisana mwe kayibuzo ngasukumisana mwe chiri omukuru mayega amasira okonga gayide yagamba mumbe emyaka eji amasira okajja kubaga anti yepika byatamanyi nga naita manyi tyasoba kola research e, mayega obuzibu bwali na taina pr Tobora buli amulaba mukama gwako bakwakola taina pr mayega tuyambe okunyonyola tojja kubanga gwanyonyola byonna byokola gwanyonyola ebikulemi kati obuzibu bwe buli ruddawo kati kangubuuzi hmm. obwakabaka bwa buganda hmm. bwandibadde ne public relation nga y'amaanyi olaba obwakabaka bwa bungereza philip mukya yafudde hmm. buli dakiika they inform you ku twitter yawe eh, every now and then ekigenda mu maaso ekyo kimu ekyokubiri obwakabaka bwa buganda ku levo gye buliko okugjako ng'abaliyo baagala ssente nabaferi tosobola kuŋŋamba nti kabaka wa buganda because the question is dirwe yalwala kubanga nze tulaba kabaka wa buganda ng'akinye passport kyenvumirire nnyo kati aa lwaki omukuba empiso mwagenze wuwe okusiriwaomukuba empiso za covid ezo sibeyatulazanekazanaleero eh. mugenzewo omukuba ne passport ne mujoga ne muleetera obuwala mujoga tu tu mma mujoga mbwa mmwe ate yajja mulamu Tuge, but, but he, yes, yes, I'm a Muganda by default, by birth. This is a nation I'm a Muganda here by birth. Chitufu. Nkuburia, mama ange mumbeja. Yes, chitange mularu, mama ange mumbeja. I have a right here. Nazari wawa nwenguri, denzi vili sivimani, sivitegeira. Gwe mirundi ya mekaji walenda wenga njogeru nyako. Ah, angu, lava nyo wane. Not, okuma nyama na bamba nyira. Mm. Tosora kudi ya kabaka, no umuleta ku internal affairs. Okuja konga wainachu ya garo muwa, no musiga. Richard, mukavidi, mukavidi, Uwachi wa mwleta mkovid Banane mayanza agakaro Agakaro Agakaro Buli yari yao sika tikiro siyo Hojo diyo do Hoji bichi bichi bichi Tituma tekeira Kabaka Hovwana ne mungu wata Terezo emba Emba Hira Look here Ebi ebi ebi chisilo ebi ebi okura engeza Kumana mwaga loko Katonda baibuli ya gamo vya namu habi kora nensiri ikirira Na ye Linda ko Luna kuri ndibalaga Yajamu ramu nalabika hmm. tugenda muddamu mulaba ngaatuuse kenya nga sikini yaba yaki yawaiti nnyoomayeganantugamba nti no mwali alamula anti mayega pyala yamulema waliwo ekintu kyotolimbirako kyekugambye hmm. peter mayega mu ifo kyokunyigiraffe bakaye wisdom yandibadde atuyita n'agamba how can i do this pyala okutuuka wano hmm. kubanga obwakabaka ba buganda bamaze okunyonyera nti buli established by spiritual means ne physical hmm. tosobola kuŋamba nti temusobola kwayalinga bakai wisdom peter mayega naye bakuleeta mu bwakabaka ng'oli mu bubuka mu 87 eh, naye afune yebakayo wisdom nze archbishop lwanga omulaba eh. nakigambye abantu ne batya n'okutya eh. yekubiranga essimu bamuuma ah. archbishop lwanga nze nze kai wisdom wewe yasindikia yako na email zihe wisdo iyi eh? bakuma eh, eh, chibishop neva nenyinyola chibishop itya na nonye simu yayo ne bankubira bananga kai wisdo miyono kai wisdo mti soko yogere mwa nenje ogere yono aha omudachika sato soro kuba oyimiride walwa yagalo kogera nayo konze mm. sijja kuyimirira byanjo yani yani yeah. ne bangamba izi Eh, hmm. bamita batya oba holinesinengamba eh, oyo nfukamira na weyakuba nemugamba toba mbega sooka otekako vidiyo ndabobayegwenga omusajja yeye nenfukamira nemuga sooka ompe neneema najagala dda kati achibishop lwanga hmm. bwaba afudde twogera what about peter mayega PR tonyigira bantu ekyokubiri obuzibu bwapita mayiga buli ludda mm, anti kati nzijja mm. kubanga bizze bizimba mm. nze nasooka nempuliyako nalaba dani muliika ng'agaba nayo okuzimba amasengere go gaggwa nti aha naye ffe twakibaliridde oba biliyoni yagamba mwenda wabula gaggwera mu biliyoni nga zigenda mu asatu ffe twabalirira mwenda neŋamba ah, anti bano ono katikkiro yaliwo yabala mwenda hmm. naye wali bwe bakikola okuggwa nga yali dani muliika eh. sinze sibyakaye kati awofuna bakayo kinyonyola nti mm. dani muliika ebiro bye wabeerawo byanjawulo ne bino mm. expense ze wabala zino zino tewazikolaki kati yeetaaga pyala amwogerera si ye buli lunaku kuvaayo ekyokubiri mm. pete mayega alina okumanya nti abantu baagala kabaka okusinga ye pete mayiga olina okumanya abantu baagala kabaka okusinga ggwe tonyiigira bantu totunyiigira totugoba ku mikutu abantu bagala kabaka okusinga gwe gwe nti ogenda oli mukopi kitegeeza abantu nabo bakuvuma basonyiwireyo and we shall abuse you why because of our king nabadde ndaba gundi nabadde ngoberera peter mayika facebook hmm. nga kabaka ah, kabaka bule yalabikirako eri ku mazaaliwaga hmm. kati enkeera hmm. naposinga nga agamba bane denis onyango ah, yavudde mu kirabu ah. abantu nebamutabukira twagala kabaka waffe twagala kabaka waffe kati kankubuli peter mayiga waaba alina omuntu ahandolinga twitter hando ye ngaamuhando peter mayiga yandigobye omuntu ekyo kimu ekyokubiri peter mayega oleeta otyo onyango nga twogera ku byakabaka okwekonyango kakati eh, wosanga omuntu okugamba nti no sente zikulakidde mukamwa omuwakanya <laughs> ah, osobola okusanga twiti ya prince hare oba prince william hmm. ngaayogera ku bya amerika hmm. simanyi oba kale ngaayogera ku mujamani nga jajjawe yafudde peter mayegamanya kabaka state gye yagiddemu mulambo ku ffe kiddemu Peter Maye gamanya mm. kabaka wetwamulabye mulambo kabaka wa Buganda tesora kulabika bwatu nabagambye ne silimu mm. yaluma file bongo lirutaya silimu yaluma file bongo lirutaya mulumwa mujesirana kyendawo nalabika bwatu kukuno omulembe ruamira mm. luranga yavayo yaliwo FDC nalangira nti aina silimu mm. Oh, ali live and kicking wa miaka owansa akubake na musamu ne Ramira Ranga ina silimu yalangira arabika bulunjo singa kabaka kati ngambe kabaka chechi muluma silimu silimu asoro kuluma kabaka mu regime eno narabika bwato omuteregaida kati pita mayega huyogera ko nyango nyango yagenda kuwasa muwalawo tuli ku bintu bye serious ngalabye kabaka nga akuba emimiro nenkaba ntiano kudamu kulaba video ntiano kudamu kulaba video otunyonyola onyango ngasika amalusu oleeta onyango lwaki toyogera ku mutyaba magogo gwe yakubya emiggu ye teyamwogeti oleeta onyango anti bamanyiyogedde onyango kyobaola bapita onyango hmm. imean kyobaola amayega alina hmm. obuzibu abantu bagamba ayagala nnyo sente kati obanenye why because peter anti onyango oh, aliko kasente yesi yasinga okubula sente wan kati bwe baliko kati one peter mayiga onenya abantu kyemugambye nti peter mayiga tuyite ffe abategera pr tukunyonyole tukukubira ebiraka okole ebigenda mumaaso actually peter mayiga asobola okuba nga alina ebintu byakoledde buganda mm. naye lwakubanga talina public relation etegerekeka mm. biganye ovaayo biganye ate naye n'alemerako abantu ebwereyo bamugirako nnyo okubasondamu etafaali Anti basonde tafa nayo yagaana goleta abasajja bakulu nga bebanyenya ntakke mm, boleta bantakke baani bonna baleeta baliko question mark kimba freeman bonna bakubi ba ddiiru bebanyonyola kakati nabo banyonyole bate kyemugambye ora president Museveni yafuna abantu abapya nafuna ba Frank tumwebaza abaani okuleta abavubuka okunyonyola kubanga nze ekintu wesitegera mayiga wasitegera nsolo kinyonyola omuntu nakola ki naye obagambako nti tebatugambako te, te, te tebatu who are you you are not kabaka you are not a, a prince nga ongambo ki tetugambako otegere kyegamba ekyokubiri mm. kyensobola okuwoleza peter mayiga mm. kabaka tasobola sikkiriziganya muntu agamba mm. nti peter mayega asobola okusibira kabaka ewantu n'alemesa kabaka okuvaawo ekyo sikkiriziganya nakyo mm. peter mayega talina power esobola okusibira kabaka wali wabula okujyawo ngaakozeseza influence yanother hand mm. otegedde engudoza gyenzira ekyokusatu mm. peter mayega tumubuuza mm. bayo otunyonyole abambowa ba wendidibambowa sitopu guarding the king nga tulaba baseefusinalabeo bamaja ate den mm. bali abaamuba tetumanyi na tribu zaabwe kabaka newasiritukab ati tebamanyi kyakuzaako tebasobola kuyimira muyengera gundi bombo saate abambo wababereko empewo za buganda nemwoyo mutuku batunabwanaraha kabaka ono mm. kanzukendeete omwetaago balina bye banyokeza kati basfc eh, gwe bagambye sfc esingamu bamawanga bwaletedde kabaka fasobolo bagala ndowooza afe n'okufa abakinyeeko otegedde kyekugamba ekyokusatu hmm. oba ekyokuna kabaka wa buganda okujja mu bantu bwati mueyo state hmm. atekedde okuba gaze byfoce nga alina kyayagala okuyisawo nga kabaka eh. ebintu bibiri batekedde okuba nga eithe abaddeku ausarest hmm. ngoba bamutangira obadde tulaba emikono gye ye naavaayo naavaayo kifuba nagamba kakitukole ki oba n'abalangira abali awo ne bagamba mm. Mm. ono omukulu wamala nasiba wano nasikira wano omukono sibo mm. bakiyita eh, kuseerera tunanyonyera tutya obuganda katumwe abaganda bamulabe peter mayega tosobola kuŋŋamba obadde mu bintu by'okusondola situla mm. wandivudde no tugamba buli ali gyali tugule tshirt ya mitwalo egi tusonde sente ku lwakabaka osonde fisitula sibefisitula zenaleero ebyokutonya yes mm. kwabaka tulaba nti nno ekimuluma kisinga fisitula n'okutonyaaha ebyenayiza eh, eh, katikiro kabaka ku stage singa wabayodda n'otugamba bannange ekiri embuga sirina sente naye kayi wisdom simanyi oba uh, oba kabaka waffe mu kujja mhm. oba oba atambulirwako ambulance kubanga mweyo state nze nabadde nsubira oba waliwo oba ambulance awe kati peter mayiga yetaganga ffe kabaka mukulembeze wa e, e, gwanga damba tomuyita kyabazinga alina otambulirako ambulensi toyi n'ebiringa ebyo kati bagala omuswaza omusajja omulwadde bwatyo natuka nokusala kwatidazit ate oyo owa keeki njagala bamusibe mukola mutya keeki e, e, eya keesi y'abafu baŋambye waliwo omukyala oba walugave afuusa ekizibu awo buli kabaka wagenda afuusa ekizibu yakola ebyo laba keeki mukiteekereka ojja kiteekerako abantu abatulaba nokola keeki nga keesi ngolinga mugamba sawa no yingira kesi yagenderedde ya ki hati je bye bye busibanga hati kechi za kabake zima bigaziba denga za madala chenganga eh adda wagu adda kakati adda wansi mu kesi eh dosera bawali eh zizo mm. kakati ba bakoza adda mu kesi wo katonda agenda baswa zuyo musajja na malala muka bwati na basitede mugenda kulaba emboka awo emboka gina hey, kakati eh, eh yakoze kesi y'abafu mu eh. keeki eh. oŋŋamba otya nti yabadde tokiraba kubanga buli kintu mubwakabaka bwa buganda kirina ekyo kitegeeza eyo ne keesi n'ogikolera president museveni ake bakera kuteeka mu kkomera e-, ekkala za buganda zezirimaneeki eh? uh, kabaka buganda start to, to right around yellow color when mm. d ebisubizo byakwata bya bbulu hmm, d kabaka buganda yatandika okubeera nezo kala Eza kesi nga mtadeko kalezo. Eze mirabo. Mujoze na ye katonda agenda baso wazo yu musajja. Katonda katonda. Ata mu yata sio kutambu. Ate no vana. Weba mitufu nga kawaka wa Buganda. Yata mburideko msupamaketi yenti. Yenti. Kati katonda kamu ise mumiezi ngevi ya dengu. Obala ngumwe paka. Chokola hmm. sine nyama antuwa gamba antuwa ubi obudi ya mingu kakati buunji. Mm. Eitha mulongosa Nete mwina che mutugamba Kabaka wa Buganda Nga alabi kamubantu nga tunabwati Chovola wa nchidamu mm. President Museveni Ofusa dineguanga because of that guy Chidamu eh? Chidamu kaini kakati olaba kadaga gamba mm. nti singa tyali muntebe singa president Museveni yali lwaki yagenda okadoroza olupa kabaka wa buganda eh nzikali ali mu 2 mwenda buganda riot kabaka wa buganda mm. is one of the reason like 60 percent not 60 70 percent present 70 kwangula olutalo naye baali bamwogeddeko mu butawo bwabwe bafulumya boogera sime mwesige furanka mwesige buranka bitya tebasobola nakwogeraku kasi yeggwanga the best atere guy mu eastern central africa mufu mwesige what did mwesige do mutubone bamwesige mwesige buraka mwesige ati kakati oyo wamaaso era bani okale bamukuba wakuba batya eriiso ngaolutalo lwakatandika wali munafu ate omusajja nno ngaayagala kujja wano internet ne bodaboda ati kyenkuga nti babuliddwa ebyokukola bibuze kakati oyo ku mulembego tebyaliwo yaga kawukane eminisamu security eh. nagamba netwetaga internet eh. nga ensi yonna kati waliwo eh, the next world war free mm. egenda kuba saibawo minisita wa, wa sekurite wa uganda mm. ayakamba tetotagayitenemu ebirambo ikatanesadispeople olutalo world war free mm. is a cyber war si muntu eno uh ah, -huh. Ah. bakuyingira ne bakuwamba hmm. minisita wa security nagamba tetwetanga intaneti bano abasajja kyobaolaba webabakanga mubwebati hmm. bakuba n'amasasi agagenda strobret omanyi weta sprebrate mbadde nkuba wanesasi nelikyama lyokka neligendaweanti kakati kyekugambye bano batumanyidde anti kati omulembe tebakutegee omanyi kyebategeeza anti engeri yokukankanewabaawo ekintu akuba buli olu kati waddanaga nedde esasi lyawubye ngaokigamba omusirikale we rwanda nti wakubye abantu kumi nga amasasi gawubye bakuteeka wali ne bakuba amasesi oyo kagame ye president wange number one president akuteeka wali nakuba amasesi gagala naffe katukube tulabe baganaagende mabbali naye aba wano bakankana tebakulimba bakankana bakuba n'amasasi negagenda emabbali negakuba abantu tegakuba mm. bikere eh, eh, buli agakuba abantu hawkan mukuba mutya bannansi bamwe amasasi nogamba nti strobulet omusajja yagala kujjako intaneti anti kyenkugamba oyagala oba toyagala eh, anti kati agijjeko bajja kukkirira agijjeko byebyo twabuuza byabakama nti biwasoma wabijjangawa hmm. nga intaneti teriiko gijjeeko ebyo nkanga agijjeko atekankuze wali mabega gundi yagambya amayega nti babuloga bwebuzibu n'agamba abaganda n'abatali baganda nti wemba mwagala information mujija ku bbs telefayina nemikulu gyauganda kyenkugambye babloggazibamupeter mayega kowestiibwa mm. katikkiro mm. nkusaba toyonoona ate woba oyogera tukola ki nze omuntu gwendaba amwogerako ennyo mm. ye lumbuye eh. lumbuye ayina isitorewe gyamujjasabula ah, <laughs> n'amutulaga nti no obuzaale bwe simanyisiwa wano lumbuye ayina isitorewe ate lumbuye isitorewe ya, kati yatugamba wano walwanga tuseka era najja ndiyakomyewo ye natugamba ekyakabaka eh, yakkiridde yakomyewo kyalwanga ate ekyakabaka kubanga yatugamba mukabaka ali wano ne wano eki kati nkubuuza bwetulina kabaka oyo ngaomuli mugezi olowooza ki ekibuluma n'omwana aliku asoma sayansezi Um, a, a guy who's in the vegetarian state. Nsabaka. Oyo! Oyo! Obo butuwa. Oyo! Oba something. Kaya wisdom. Oku... Mishpana nyeche soko. Anche kugamba. Mm. Okudia koba tulete do muntu. Mm. Atu nye nyore. Mm. Dabe chifana. Atu nye chifana nyikaye. Kakati chen kugamba. Mm. To, oyaka kunga anti puno bukade. Puno si bukade. Nyaka nkaga mukade. Eh, hey, ate, ngatukure mbelari agena mchinana. Buno. Buno. mm. emyaka nkaaga mu mukaaga mm. kakati nsaba president museveni otuyambe mm. bino byewayogera ku lwanga n'ogamba lwanga mm. omuntu akuba mu state nga eyalwanga afa mm. atya brad crot mm. wali tokimanyi kati president museveni nkusaba ekyakabaka okitegedde kale tetumanyi yamukola ekyo mm. kale katukkiriza oba buto oba si buto oba kiki mm. nsaba president museveni nga kabaka weyakuyamba okuwangula olutalo mm. waayo ennyonyiyo mm. emutwale mu isirairi oba mu germani nze siri ku byamerika mm. president museveni kabaka wa buganda yakuyamba okuwangula luno olutalo mm. kintu kimu kyosobola okukolera abaganda kwata kabaka wa buganda omutwale mu isirairi oba mu germani waayo ennyonyiyo ebyo tojja kujja nga aseredde bannanga muli awo mwenna mwepanka mulimu esimu mine mundu wallayi omusajja oyo namalaseerera mu info ali mu bantu manyi mwefuula abeekubya emizimu hmm. abantu babalaba hmm, naseerera mu sitayiri eyo president museveni kintu kimu kyokka abaganda kyetukusaba hmm. kwata kabaka waabwe muteeke mu nnyonyiyo agende jamano oba muisirayiri bamujjanja otherwise bwotokikola toliba kyotugamba towali kyogenda tugamba agakani na buli mukopi ajjanjabamu agakani agakani kyaliwo buli muntu olina kimanya akakani kyaliwo akakani kyaliwo pulezida museveni kakati ate mu ddwaliro lyagakani mbadde nsaba nsomereku wano eno kubalikonalimedia uganda waliwo post ah, yiino eri wano ah, gundi agambye charles peter mayiga ekirangiro ku bulamu bwa ssaabasajja kabaka agambye bwati abalikonalimediauganda katukabasomere eh, ekirangiro ah, kyamawulire kulokubiri oluwedde nga 13 apuli 221 twajaguza amazaalibwa ga ssaabasajja kabaka donald mwenda mutebe wokubiri ag'enkaaga mu mukaaga tumukulisa nnyo era tusaba katonda amwongere obuwangaazi Mm. abadde ku mukolo gw'amazaalibwa mu lubiri emmengo ku lunaku olwo nabo ababigoberedde ku tivi balabye nga waliwo ekikyuseko uh, ku ntunula ya ssaabasajja eya bulijjo ng'omuntu omulala yenna waliwo ebiseera lwe tufuna obukosefu mu bulamu bwaffe ssaabasajja kabaka abadde atawanyizibwa alaje ekizibu kya alaje oluusi kiva ku mmere eh, gye tulya empumbu eva ku bimuli enfuufu n'ebintu ebirala obuzibu bwa alagi oluusi bumukalubiriza mu kussa naddala ng'ayambadde akakookolo ebyo byonna ebyogera nti saabasajja yaweebwa obutwa si bituufu n'akatono mpulira n'obusungu omanyi buliyakajjomanyiwabagambaati ebyosomye binsesemya bikusesemya kayi binsesemya nze ndi mulwadde waalagi ti musajja alina alagi kati nze olaba nfaanana nkabaka gatebwatofaana bulungi ndibulwaddewalage alage bwoba bulwadde wa alage mm. omira kyebaita storides storides ye cetrazin eh, ye mm. dexa webigenda banebakuwa pridison lwatutera kuwa basajja mm. tukulidde malwaliro muzeyi wange eddwaliro lyeryayambiramu abantu lyafuuka center fre ku kizinga kakati nga yalizimbye kakati ogamba oti abantu abantu n'abali ebula tugenda nakuswala ntimulwadde walaje mm, eh, kakati kambuze kabaka wa buganda mm. gwe bagana okugenda ekayunga mm. abeera mu esi aba mu motoka yefufu ebusangawo ah, ah, akakokolaka yampumbu <laughs> kayebisomye wano nawe webiba ebyo ebintu bituufu ekyali ate agenda kunkwasa busuubkubanga kati ate awo aba atuuse kutumanyiira hmm. tusobola kuŋŋamba ok kale bukyaba kizuula lwaki tebagikyusa omusajja yakulyebwa <laughs> kabaka wa buganda yakulya bungereza nga balya bisiige kakati kati ok nawasaba omukazi hmm. akulidde bungereza kakati ebiki ebyo byanyonyola biki ebyo kyova olaba abasajja bagamba mm. nti ewantu awaliwo abaagala ettooke kati gwe kankubuli mm, kino kyama togenda kisanga mubabuluga balala kabaka wa buganda mm. n'amala aseerera addako okufuga si muganda we addako okufuga aba mwana we omwana we wa myaka oligo yatulaga semako junju tasobola kufuga mamwe siwawa si wawano yujunju mm. si completely out of ugundi kufuga wano mm. akujaka everything is possible here basolobwa mawo ni mu interest yeah. ne tukenga nga junja ne tulinda regime ne bako ne tukanyugeri gasia omuntu asolo muganda akawa kati solo kufuga wano ugundi wasa wasaje tasobola is half mutoro half muganda atatasobolira dala omuntu gobatulaga omwana azali wa nansi kombi na na tebamukwa munye bitu hati chekugamba ane kakati watu keri ayogera ne bali byayogera olimi bakkanye eh hati mudigiza kakati eta so binatavisobolera dalam sajja watu aliya senteze boti kuluza yes. atenga ne muganda yagenze aha Kaka, kakati omwana go batu akaye yani isema ko kiri ndabo sanga lya mboko yalo ye mwala mboko ye mwala katsema ko kiri mm, ye muto gwe batu raga mm. mamo enaskombi ye ali mulaine jiyo kusika aina miaka waba mukuru nyondo za mwenda tasukka kumi alabika alina emyaka mwenda kakati kankubuuli obulombolombo bwa wano bwakabaka bwa buganda mm. singa kabaka asika omukono akusisa eh, mm. eh, mm. okuseerera omwana we yaba agenda omusikira wabula si yaba afuga aba ayambibwako obulira katikkiro Hmm. n'abakuza ne basobola okulonda jjukira kakati abakuza president museveni oyo yali omukuza wagundi wa king wetoro hmm. asobola okufuuka omukuza wa buganda